Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Dieu tout-puissant et roi du ciel règne. Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dieu Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dieu tout-puissant et roi du ciel règne. Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Dieu. des siècles. Il règne au siècle des siècles. Il il régnera. Alléluia, Alléluia. Triomphe et gloire, Alléluia, Alléluia. Gloire à et enfin au roi des rois. Alléluia, Alléluia, ce Dieu il règnera dans les siècles des siècles. Seul vrai Dieu et roi des rois, seul vrai Dieu. et gloire, triomphe et gloire. Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.